سلام دوستان من امیرعلی هستم و به چنل ها خوش اومدید خیلی براتون سوال پیش اومده که چطور میتونیم بدون بردش سبز background همون رو تغییر بدیم و تویل مداوا کنیم و حتی یوتیوب اینستاگرام پلتفرم رو که کس برامت کنیم امروز من اینجا که بدون داشتن بردش سر تویل مداوا کنیم background تغییر بدون و از ساخت ویدیوهاتون لذت کافی رو ببینیم قبل از اینکه بریم سراغ آموزش channel یوتیوب ما را اگه سابسکرایب نداری سابسکرایب کنید و زنگ بزنید تک کنید رو اصلا گرمیه و هر وقت ویدیو آپلود کنید شما بفهمید رو لایک کنید که به لایک دور شدم و حمایت کنید که ممنون میشم بریم گذاشته انجام این کار به برنامه CapCut احتیاج دارید شما میتونید نسخه آنلاکشدی اونو از channel تلگرامی من که توی description هست دانلود کنید وارد برنامه میشیم برای گزینه نیو پروجکت ضربه میزنیم و ویدیویی که میخوایم background اون رو بدون داشتن پرده سبز حذف کنیم انتخاب میکنیم برای گزینه Add ضربه میزنیم روی ویدیویی کلیک میکنیم برای گزینه ریموف بکگراند ضربه میزنیم وای این تا بکگراند هست که میبینید که بکگراند به سادگی اکسیدان هست شد روی گزینه back کلیک میکنید و روی گزینه canvas هم ضربه میزنید که به شکل یک شیشه است اگر background میخواید روی گزینه background کلیک میکنید و میبینید که برنامه کلی background های متنوع و همچنین زیبا داره که میتونید انتخاب کنید یا اگه خودتون نمیخواید background انتخاب کنید روی گزینه گالری که بغلش اینه plus از ضربه میزنید و background مدنظرتون رو انتخاب میکنید یا اگر رنگ میخوان روی گزینه color کلیک میکنید و رنگای متنوعی هم داره انتخاب میکنید ممنونم که این ویدیو تا آخر نگاه کردید اگه channel ویدیو ما رو subscribe نداری subscribe کن و زنگوله رو tap کن که تا ویدیو آپلود میکنیم شما اولین نفر باشی که متوجه میشی و ویدیو لایک کن که مطمئنم ضرر نمیکنی